Salut! Astăzi este despre a adora. În dicționar este um, a iubi pe cineva fără limită și a slăvi o divinitate. Sunt sigură că ai auzit de Socrate. Uh, Socrate a fost filozof și orator, n-a scris nicio carte, dar uh, prietenul lui Platon a scris ce a zis Socrate. A trăit cam înainte să creadă în divinitățile acelui moment, în chipurile lor de lut uh, și așa mai departe. Și el credea că Dumnezeu este uh, peste tot și nu neapărat uh, adunat într-o chestie de lut, cum credeau grecii. Um, I s-a dat cu cută și a murit cu demnitate. Mi se pare o personalitate fantastică care îl prevestește cumva pe Iisus Hristos și el spune așa, fiecare om sărășluiește un soare. Totul este în să-l lăsăm să ardă. Uh, cred că a adora este să ne lăsăm creativitatea din noi, soarele din noi, să se exprime. Eu eram pictat din nou și sunt foarte fericită. Hai să ne lăsăm uh, soarele din nou nostru să ardă. Ceau!